очень мало людей для такой музыки. Очень мало. Очень мало народу, мадам. Погоди. Очень. Погоди. Беспонтовая музыка. На самом деле, очень плохая музыка. А зачем вы пришли сюда? Я думал, намного будет намного лучше будет это все. И очень плохая музыка, просто очень плохая музыка. Я думал, намного лучше это все будет. Сколько раз сюда ходил, было намного лучше, но ну на этот раз как-то не удалось. Во-первых, народу мама, музыка не очень. А что за направление? А? Что за направление? Направление? Какое направление?